メロンだメロンしちゃん今日楽しかったの 何ゲットしたのえっと黒いクマおお何のゲームだえー、っと水のゲームね一番だったんでねうんえー、ちゃんはそれ何